con las manos bien arriba porque esto, esto, apenas está iniciando. El que te hace mover el cuerpo de los pies a la cabeza. Mi DJ, póngale play. Ay, pero qué fuerza eso. vos, Rico. Y quiero ver a las chicas solteras con las manos bien arriba. Y tú, y tú, dime lo que bailas. maldito VIP. Ay, papi. Papi. solteras con las manos bien arriba. Y tú, y tú, dime lo que bailas. Este es el maldito VIP. ¿Qué te quiere, papi?